人擒拿，你點樣去解脱？或者你解脱之中咧，你繼續可以捉翻對方一個互相互動、一個互相嘅擒拿嘅一個演變。好啦，今日講乜嘢咧？一個我係擒拿，都係比較正面。啊，佢喺前面捉住我嘅手喎。咁如果人哋喺後邊，或者唔喺我哋視線範圍之內，突然間箍我啊，或者捉住我嘅膊頭啊，或者揸住我嘅衫領，咁我哋點做咧？其實呢個有幾用啊？假設我哋咧分開，我哋一夾住時，身體咧。 緊張點做咧？咁移動部分嘅，我係點解咧？好似我哋第一將手要擴張先，擴張先一擴張，對方個手受壓咧自然會有少少空間出現啦。空間點做咧？你試一坐馬咁，因為我哋一擴張時，直形成一個三角形啦。如果我哋一個倒三角形咧，我哋冇得走；如果我哋一個係下闊上窄嘅三角形咧，算聲啊，我就可以垂咗落嚟，有一個跑脱走脱嘅機會啦。咁呢個。 另一個就話，如果對方一個好高大嘅，或者我對時我即係做唔切啦，完全就俾佢之前係咁啊。如果個咁樣，咦個手唔能夠擴張時點樣咧，我嘅選擇咧就話一個點樣引開佢。呢個引咧唔係引佢走嘅，而話點樣留一條路。咁我掌時咧可以咧倒起咗推，因為我哋嘅身體個咁嘅擺動嘅時候，個力量係轉動咧比較大，個力量相等。咁如果佢一個咁嘅箍掌時咧，佢未必能夠。 依然咁，好啊！當我一轉時咧，佢嘅手稍微一睇緊，一放大咗少少，好啦，呢個咧就俾咗我一個咧逃脫嘅空間。同頭先我哋講嗰個三角形嘅道理咧，係差唔多。咁啊，所以咧喺呢邊咧，我哋要留意：第一，我哋借助我哋身體嘅下墜，俾一啲空間我哋走落嚟；第二，同樣動作，向下墜轉身，就變咗咧由背對背，佢嘅胸對個背，變咗轉身咧。 同對方咧面對面，咁你就可以攻擊。咁另一個就係對方譬如搭膊頭，而係唔喺我範圍之內嘅，咧我係做喺度，喺度。因為咁樣大嘅姿勢，向下，因為個手推住你噶嘛，你一衝前嗰時，佢都會向我過嚟。就喺呢空間度咧，產生一個咧大同引嘅力量落去。咁另外一個咧就係前啦。咩叫前咧？頭先我哋咧係一個直線嘅力。 直線力，我哋前咧就一個咁盤旋嘅。咁點樣做咧？頭先係一個咧，用力引佢走。盤旋咧就將佢嘅關節，無論係向正或者向反，令到佢痛，纏繞住佢嘅關節，令到佢痛。好啦，反轉或者咁反轉咧，佢逼佢放手啦。咁你話誒，究竟我幾時用內，或者幾時用外咧？咁就視乎你嘅第一人嘅高度，第二佢究竟係企我嘅背面啦。 還是同我爭面咁都嘅，佢企背面嘅，誒我呢個方法佬，佢側面嘅，或者本身咧我移步搭住我，咁啊同佢即係個正向咯，係咪？或者佢搭住我，我嘢縮縮，佢由咁嘅姿勢，我你一縮本時咧變咗去啊，稍微失平衡，一捉住我一縮，佢捉住噶嘛，你一移步，佢由呢個步驟步伐，一係佢跟你步伐走。 一去咧，只能夠將個手咧放長，好啦，一放長咧，佢個重心咧已經跌落嚟啦。咁我哋一帶入佢咧，咁佢容易跌到啦。咁所以呢個其實都係個水，好似水咁樣，冇定型，冇定勢，隨住邊度去就邊度走。咁啊，所以一間咧，我哋大家起身咧練一練嗰個我哋嘅步法啦，我哋嘅腰嘅轉動方法啦，同埋我哋向唔同角度點樣個大嘅力量啊！ 我哋都揾再同大家再解釋清楚嘅。好啦，我係研究下一個閃步嘅動作先啦準備先擺五谷先好啦，推，好啦，彎完，好，練到左腳，啊，咁咪即一做啊，再嚟一上二，好，我哋先練下李魚翻身嘅個身法先啦。好啦，身體咧向左邊沉落去，左腳向後射步，轉身，係啦。 伸翻直個身體，好，再嚟一次。記住，首先咧，先向左邊咧有一個沉肩膊先，馬上去走，起身。嗱，呢個啦一連串做晒啊，準備走。